Боком, да, Нет, в эту сторону. Причем присесть, да, вот к Может, присесть там кому-нибудь, Можно, если кто присесть, вот отлично. Вот, третий пулемет напрягает. А давайте я тоже сяду, я люблю присесть. А, давайте, давайте. Вот вас будет точно видно. Да, всех и хорошо. Знаете, как эмоцию. Даже Больше так. эмоций. Вот так, аж перегорел у всех. Учим Ура! Спасибо. Спасибо. Спасибо.